唐老师，唐老师，我们新手有没有一些打沙袋的技巧？那好，今天我教你两个新手必会的打沙袋技巧。第一点就是找落点的时机，你看一下啊，当当沙袋，比如说它晃起来之后，这个时候我们什么时候踢？很多人呢选择它越走越远的时候踢，比如这样，嘣，这沙袋会越飞越高，就错了。但实际呢，你应该迎着它，嘣，来一腿，懂吧？这个沙袋特别重，所以我不能踢平它啊。嘣，哎，它要落了，来一腿。嘣，它要回来了。 他要回来跟你产生碰撞的时候，你跟他来一下，这是非常重要的，而不是他要走了你去追他，他会越来越高，导致沙袋打的不连贯。第二点，你要虚实结合的去打，很多新手老追求重击，哎，甚甚甚甚，你连不起来。所以我们有时候全轻，左右轻，抱左重，对吧？最后腿重，抱重重，全都轻，哎，腿重一点，重一点，来。 嗯，对吧？虚实结合去打，这样的话你才能有分明的这种节奏哈，而且非常模拟真实的擂台比赛，这样练有更好的效果。而且你看我，很喘的感觉，对吧？才能连起来，消耗更多。希望可以帮助到你。之后我们会有更多的付费线上的内容，会有更精彩的东西交给你。